जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार को सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले से आहत होकर भारतीय क्रिकेटरों ने भी ट्वीट करके हमले की निंदा की है पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने कहा है अब पाकिस्तान के साथ टेबल पर नहीं युद्ध के मैदान में बात होनी चाहिए टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने लिखा सीआरपीएफ पर हुए हकायराना हमले से काफ़ी दुखी हैं इस हमले में हमारे कई बहादुर जवान शहीद हुए हैं दर्द को बयान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है मैं उन घायल जवानों के स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ इसके बाद अब विराट कोहली का नाम भी जुड़ गया है उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पुलवामा में